Yo no soy el tipo malo en la película de acción La adicción a la música es lo que sobrevivió y con razón, sí Motivos sobran para llevar adelante esta misión Un laberinto de obstáculos enfrente La clave para descifrarlo es la calma, siempre lo sé Y aunque se ponga feo a veces es preciso que vacíes de rencor toda tu mente El mecanismo de defensa que aplico es pensar en los demás como si fuera yo mismo Al fin y al cabo todos vamos para el mismo lugar Y la muerte no es el final ni el inicio esquivando skill shots en mi habitación. No pretendo que el track sea perfecto, pero si el hijo toma riesgos, esto es una operación a corazón abierto. Uno, dos, tres, se repite la temática, tácticas diseñadas para la fama. Traigo la llama que dispara mil palabras sobre títeres que solo son mi herramienta de práctica. Y de golpe no me ves, no te preocupes, ya me fui, ya pasé. Ya aprendí que lo importante para mí es concentrarme en el presente y entender que es suficiente lo que tengo, no necesito mentir traigan cámaras y máscaras que simulamos caras Disfrutando las caretas, caravanas van Mostrándote lo idiota que tenés que ser para pertenecer al club de los ignorantes Testimonio real de alguien que no juega para intentar pegarlas Lo que quieren que consuma más y más con Conocerte vos mismo no es lo mismo que entender a los demás Más drama y una competencia sana que demanda maná y exige la fuerza de mi alma Mejor ni hablemos de las ganas porque aunque ella tenga canas esta música es que siempre me salva Perdónenme la exaltación, perdí el control, esta es mi forma de expresión Cuerdas vocales sumergiéndose en acción y la runa predilecta es inspiración 4, 5, 6 voy abriéndome camino, no creo en el destino pero en esta está conmigo primo del mano a mano lírico, ni chorro, ni fallo, ni poesía, ni político Analítico en todo momento todo lo que sé se lo debo al tiempo Invertido siempre en esto Salga bien o mal disfruté y al menos hice el intento Al menos lo intenté, watch